из серии замечательных напитков под названием ротафия. На этот раз ротафия из красной смородины. Вариант с мятой и корицей. Делается долго. Но результат шикарен. как делается с модулем. Thank Thank you.